Yo, what's up mga katraps? <laughs> It's eating time. <laughs> so yun, buhay UFW na ano, mga traps. Itlog. Ayan. And chicken na lieg. Eh, <laughs> Utak. Yo, what's up mga katraps? Eating time. so yun, buhay UFW na mga traps. Itlog. Ayan. And chicken na lieg. so, samahan nyo ako, kain tayo. <laughs> Siyempre, alam na, pag OFW ka, di ba? Ah, mga trap. Siguro, karamihan sa mga OFW yan, kumakain ng solo yan. Ang the best. Yung pinaka the best sa OFW. <laughs> Kaya solo. Okay, walang pamilya. No? Meron din saging. Yan. Nakakalungkot lang na. Bilang OFW, solo ka lagi. Solo mo lahat ng problema. Sa tipid din. So bukas naman to. Dati ko lang. Dahil pag OFW ka, taga tipid. Hindi man laging indume, itlog. And then, nasa pagbabudget mo naman yan. No. Dapat ready ka mga ibang bansa. Mga kasama ko man wala kasamang sa loob ng kwarto mo pumasok yung mga kasama mo tapos day off pa solo mo yung kwarto so mahirap Lahat malakas ng loob. Ano una? Malakas ng loob mo. Pangalawa, Laban homesick. Hirap. Kaya ba yung naisip? Pag nang ibang bansa, mm-hmm. mayaman, maraming pera, Mali yun. Dahil ang pangibang basa ay isang sakripisyo. <laughs> Tandaan nyo lahat. Pangibang basa, sakripisyo, lahat. Titiisin dahil sa pamilya. So dessert, saging. 1 real bakala 13 sa Pinas pag convert So mga trap <laughs> Yun ang no? Tawag na manghinaan ng loob Pag sa ibang bansa na Sakripisyo Tsaga last na loob. Yun lang, tandaan mo. Ha, no? So, bye!